बॉलीवुड का सस्पेंस और हम आपको बताते हैं कि एक तरफ बॉलीवुड की मस्तियां चलती है तो दूसरी ओर बॉलीवुड के पीछे या फिर खुलेआम भी बॉलीवुड में रोमांस और प्रेम पसंद चलता है जैसा कि आपने देखा कि 2018 में दीपिका रणवीर और प्रियंका की शादी के बाद कई बॉलीवुड कपल्स ने बना लिया है अपना मूड शादी का और वे जल्द ही दो में या तो नवरात्रि बाद या दिवाली के बाद शादी कर सकते हैं आइए देखिए कुछ खास साझा तस्वीरें कि कौन कौन से कपल बॉलीवुड में जल्दी शादी कर सकते हैं और 2019 में नाम बना सकते हैं कि हम लोगों ने फाइनली 2019 में शादी कर ली है वैसे तो अभी देव रणवीर और प्रियंका एक निकजोनस काफी फेमस चल रहे हैं शादी के बाद तो क्या ये कपल भी फेमस होंगे शादी के बाद क्या लोगों यूजर्स को भी पसंद किया जाएगा देखिए इस खास रिपोर्ट में और इन तस्वीरों में कि कौन कौन शादी करेंगे 2019 में जैसा कि आपने देखा थाउजेंड 2018 में दीपवीर और निक जोनस प्रियंका को लोगों ने काफी पसंद किया और इनकी शादी की बात कई बॉलीवुड सितारे रहे जिन्होंने फाइनली 2019 में शादी का सोच लिया है और आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से सितारे हैं जो कि 2019 में परिणय के सूत्र में बनने वाले हैं और जिन्होंने फाइनली दीपवीर और निक प्रियंका के बाद सोच लिया है कि हम लोगों को भी अब फाइनली शादी कर लेनी चाहिए हम बात करेंगे सुष्मिता सेन की जो कि बॉलीवुड की काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस रही है जो कि शादी करने जा रही है रहमान से वही रहमान सुर्खियों में आप देख सकते हैं और इनके साथ सुष्मिता सेन की काफ़ी साझा तस्वीर है वही दूसरी ओर अगर हम बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की तो सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों जैकलिन के साथ काफ़ी नजर आ रहे हैं और इन्होंने भी फाइनली सोच लिया है कि अब मुझे जैकलिन से शादी कर लेनी चाहिए वही दूसरी हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की जिन्होंने काफ़ी फिल्में की है कृति के साथ तो उन्होंने भी ये फाइनली सोच लिया है कि 2019 में सुशांत सिंह और प्रीति सैनन सो तो एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए वही एक और रणबीर सिंह और आलिया भट्ट काफ़ी सुर्खियों में है और 2019 तक वे भी शादी कर सकते हैं और एक और हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की जो की बंटी सचदेवा से शादी करने वाली है अब देखना यह है कि क्या सोनाक्षी क्या रणबीर क्या सुशांत क्या सिद्धार्थ शादी करते हैं 2019 में वही एक और हम बात करेंगे वरुण धवन की तो वरुण धवन इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ काफ़ी नजर आते हैं और 2019 में वे भी शादी कर सकते हैं वहीं एक और श्रद्धा कपूर और आदित्य राय कपूर दोनों को बॉलीवुड में काफ़ी नजर आएंगे और ये लोग भी 2019 तक शादी कर सकते हैं वहीं हम बात करेंगे अश्मिता पटेल जो कि बहुत जानी मानी एक्ट्रेस है जो शादी कर सकती है महक चाहल से तो देखना यह है कि 2019 में इन एट बॉलीवुड कपल्स में से कौन बनता है परिणर के सूत्र में और कौन साबित होता है अच्छे कपल के तौर में तो ऐसी बॉलीवुड जानकारियों के लिए बने रही के साथ